Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HN Big Gamer. Y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con una parte rápida y después con la parte lenta. Y antes de comenzar voy a mandar un saludo a... Marcos Half. Marcos... ha, Halfermeyer. Okay. Marcos Halfermeyer. Disculpa si no lo pronuncié bien, pero se intentó. <laughs> y ahora sí, vamos ya al tutorial.